हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं तो यहाँ पे टेबल एम्प्लॉई टी दिख रही है इसमें एम्प्लॉई आईडी है एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है तो चलिए सैलरी को अपडेट करते हैं किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट करके देखते हैं कि किसकी सैलरी हम अपडेट करने वाले हैं तो एम्प्लॉई आई दिख ही रहा है आपको एक से स्टार्ट है राम नाम है एक जो एम्प्लॉई आई है एम्प्लॉय आईडी नंबर जिनका 101 है उनका नाम है राम तो चलिए अपडेट करते हैं यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे क्रिएट पे चले जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे जाना है आपको इसको यहां से क्लोज कर देना और यहां से एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अब लिखना है अपडेट क्या लिखेंगे अपडेट लिखेंगे तो यहां पे लिखिए अपडेट कुछ इस तरीके से ये लिख दिया अपडेट अब यहां पर आइए और फिर यहां पर आपको क्या देना है यहां पर आपको देना है एम्प्लॉय टी ठीक है तो ये लिख दीजिए एम्प्लॉय टी हो गया तो इम्प्लॉय टी आपके टेबल का नाम है और फिर यहां पर आपको सेट करना है तो यहां पे सेट कीवर्ड का भी यूज आपको करना होगा तो ये लिखिए सेट और किसको सेट करना है तो हम यहां पे सैलरी की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिख दिया मैंने सिंपली सैलरी ठीक है और सैलरी इज इक्वल टू कितना सेट करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको देनी होगी तो यहां पे सैलरी की जो बात है वो यहां पे मैं सेट करूंगा लाइक 10000 थी राम की सैलरी तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं यहां पे कर देता हूं बीस हजार कितना कर देता हूं बीस हजार ये देखिए ये बीस हजार कर दिया हमने और ये ध्यान रखिएगा कि ये 20000 आपको सिंगल एटेड कॉमा में लिखना है डबल एटेड कॉमा में नहीं लिखना है सिंगल एटेड कॉमा में ट्वेंटी 20000 लिख दीजिए कुछ इस तरीके से सिंगल एटेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी की बात कर लीजिएगा आप कि एम्प्लॉय आईडी आपकी क्या होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर बस एम्प्लॉय आईडी का आप जिक्र करना है हमको तो यहां पे लिखता हूं मैं where W H E R E where employee ID employee underscore ID ठीक है क्योंकि यहां पर जैसे आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है ठीक है तो एम्प्लॉय इस अंडरस्कोर आईडी लिखा हमने और is equal to one hundred one कर दिया ये करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है यहां से डिजाइन पे जाना है और ये रन पे क्लिक कर दीजिए तो रन पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है you are about to update one rows तो यस कर दीजिए काम हो जाएगा आपका जैसे ही काम होगा तो अब आप इसको देख पाएंगे कि ये अपडेट हुआ या नहीं तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये जो 10,000 सैलरी दिख रही थी वो 20,000 में तब्दील हो जाएगी आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपडेट क्वेरी का भी यूज कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग